Ռուբեն Ախպերտյան, Թեքիաթ։ Նորից բացվում է լուսաբացը, իմ առաջին ու վերջի սեր, երկինքը աչկերիտ պես թացել, ճակատագրից, ճակատագրից, Առաջի անգամ դերից դեր Ես կոցել եմ քաջությունս Ինքը շամու անում վեսեր Այս նայրեն Այս նայրեն Այս նայրեն երջանկությունս Ես կոցել եմ տեր մակտիս Ինգոս երան գեղեցկությունը Ինչպես և մեր այս անտարից Եվ կործրել եմ, եվ կործրել եմ, եվ կործրել եմ կաջությունս Այս ինչ կխարդից կխարդեց, ովիս նվեց անտարից մեկը խղտեց, բայց ինձ պերկեց, բայց ապանեց, բայց իմ շպաս հաջողություն ես։ Նորից պասխում է լուսաբացը, ինք ակցրգուն իմ սրտակեշ,